Fala aí guerreiros, tudo bem? É, primeiro de tudo, esse é um vídeo um pouquinho longo, tá? A gente vai se estender um pouquinho aqui, vamos tentar colocar todos os pingos nos is. Então, é, eu peço para você assistir até o final. Se você não for poder, né, agora, nesse momento aí, não, não poder ficar até o fim, então assiste outra hora, né? E não comente nada antes de assistir o vídeo inteiro, tá bom? Porque o assunto é um pouquinho sério, o assunto é, é um pouco desagradável também mas eu vou tentar entrar aqui no, no, nos principais, beleza? Então vamos lá, diretamente ao assunto. Queria saber o que vocês, donos do jogo, vocês, donos do, do Crossfire, do Crossfire, sim, Crossfire L, Crossfire América Latina, estão fazendo ou estão pensando que estão fazendo, cara, para nós brasileiros que jogam Crossfire. Eu, eu queria entender eu queria entender o que, que vocês estão fazendo, porque não é possível. Vocês, vocês devem estar tá cagando para nós brasileiros. Primeiramente, né, a dona, eu, eu ficaria muito agradecido se alguém tivesse poder, se alguém puder fazer com que esse vídeo chegue aos desenvolvedores, se chegar ou não. Enfim, tomara que esse vídeo chegue até eles. Ou se você for aí, ou, ou uma pessoa estudada, puder traduzir esse vídeo aqui, né? Colocar para inglês a, a, a, a, legenda aí em inglês. Eu agradeço também para que esse vídeo possa chegar às pessoas que tem que chegar. Porque tem que abrir os olhos, tem que abrir os olhos. Esse Crossfire foi um dos jogos é, play to win, né? O jogo free que mais lucrou né, a, da história aí <laughs> dos últimos tempos, né? Lucrou um tempo atrás. Então foi um jogo que ganhou muito dinheiro. Então falta de verba e dinheiro não é, tá? É, de uns meses pra cá, cara, tem ocorrido várias e várias decadências no Crossfire. Já não basta vocês, né, Smilegate, Smilegate, Smilegate, não sei, eu, eu sou, portu, sou brasileiro, não sei ler inglês, sou boneco, falo errado também, não tenho nenhum, não sou nenhum mestrado nem nada, eu sou sou estudante de nível básico, de <laughs> estrutura básica então eu falo errado. Então me perdoe pelo português, tá? Mas de uns meses pra cá, cara, por incrível que pareça, depois que anunciaram, né, saíram os rumores sobre o Crossfire 2, Crossfire HD, parece que vocês estão deixando assim, ó, o, o, o, Crossfire AL, parece que vocês abriram mão do Crossfire AL, cara. Uma atualização após a outra, erro, erro e mais erro. E não é erro. Que o erro que a gente tinha antigamente, tipo, viu um mapa novo, né? É um erro de o cara bugar na caixa, de o cara cair é, dentro do mapa, né? De, de poder ficar preso na parede, tipo, erros né, aceitáveis, né, que ali faziam uma, manutenção emergencial e o jogo logo se normalizar, mas não atrapalhava na jogabilidade, né? Vocês que é mais antigo aí, vocês que jogam, vocês sabem disso. Não, não atrapalhava tanto na jogabilidade. Mas a situação atual, o que está acontecendo, cara? É erro do jogo mesmo. É injogável, cara. Você sente que que já deu, sabe? Chegou no limite, Crossfire já deu. Não, não tem o que mais fazer para melhorar o jogo. Parece que tá assim, tá largado, tá deixado de mão, cara. E, e poxa, vocês têm um público tão fiel. Eu sei, eu também não posso ser injusto. Eu sei que tem brasileiro, tem jogador que é muito orelha seca, que é, que é cabeçudo, que usa hack, que é oreiudo mesmo. Eu sei, eu sei. Mas também, gente, vocês têm que, que ver e dar atenção para esses jogadores que são honestos, para jogadores que colocam dinheiro, para jogadores que pegam o salário do mês e investem no jogo para poder ter aquela arma nova, para poder ter aquele item novo. Tem jogadores que é amante do jogo, cara. Eu, eu, eu fiz live é, quinta-feira, se não me engano, quinta-feira, após a atualização, eu fiquei lá no trabalho, né? Fui pro trabalho pensando tal caramba, não vejo a hora de chegar em casa, vou chegar em casa, vou abrir a live, vou falar com a galera, vou mostrar as armas novas DDB, que por sinal as armas são muito bonitas, realmente são lindas. Mas eu cheguei em casa, velho. Foi a maior decepção do mundo. Quando eu coloquei pra coisar a live ali, todo mundo falou assim, soldado, cuidado, você vai, você vai ficar nervoso, você vai ficar estressado, você vai ficar bravo. Eu falei, vamos ver. Cara, foi, foi a pior decepção do mundo, cara. Eu, eu creio que para mim e para muitos outros está totalmente injogável. O Crossfire tá, irrecon... não, tá irreconhecível o Crossfire, gente. Não dá. Não dá. Antes era só o hack, antes era só um bugzinho de mapa, alguma coisa. Agora tá o jogo inteiro. O jogo inteiro tá bugado, você não consegue jogar, você não consegue logar. E eu sei, eu sei que, que a nossa internet do Brasil é uma merda. Eu sei que a nossa internet é ruim. Eu sei que a nossa internet ela é, é porca, é, é porcaria. Mas não é só problema de nossas rotas de internet não, cara. É problema aí, é problema aí, no servidor de vocês, no suporte. Tá, alguma coisa está errada, não, não é possível, gente, que, que, que, que o jogo vem se decaindo vem caindo a cada atualização, vem, vem com, com um problema a mais, não arruma de jeito nenhum. anteriormente a gente fez até um vídeo, vou colocar o cardzinho aqui, ou o editor coloca aí alguma coisa. A gente tava com problema do FPS, ping, e agora a gente tá com o delay, tipo assim, é, o, você, eu mesmo, coloco, eu tenho até as imagens, vou pôr até as imagens da live, o editor pode pôr aí, das, se puder pôr as imagens da live pra mim, eu, tô, eu tenho ping 3, ping 3. Você sabe o que é ping 3? Ping 3 e, e a sensação é que eu tô com 3 mil, 100 mil, com 300 de ping. Você dá o tiro no cara, principalmente jogadores de naipe. Você dá o tiro do cara, você vai trocar pra... Você vai fazer o switch pra faca, fica aquela, sabe? Tipo, você faz o switch e fica 1, 2, 3, 4, 5. Aí troca pra faca. Aí você atira você troca pra faca e o cara não morreu ainda. Quando você troca pra, pra snipe de novo, aí o cara aparece morto. Então, não é ping, não é internet. Tem, tem, tem a má qualidade da nossa internet, mas o problema não tá aí, cara. O problema não tá aí. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo no jogo e, e, e tipo, a gente quer resposta, a gente quer, a gente quer jogar. O, o, o brasileiro, né, o, o, jogador de Crossfire, né, o amante de Crossfire, ele quer somente jogar, cara. Já falei isso até uma vez, foi até um pouco ignorante da minha parte, mas é, até foi respondido de uma forma meia, né, que a gente não quer atualização, cara. Tipo, pega, fica um mês sem atualizar sem trazer arma, sem trazer mapa, sem trazer nada. Investe, vá a fundo, vê, procura o que está acontecendo, procura os primórdios, procura o foco do problema. Faz uma manutenção só para consertar erro. Ah, soldado, mais uma coisa não impede a outra. Tá bom, se não impede, por que, que não arrumaram ainda? Por que, que não arrumaram ainda? É isso que não dá para entender. Se uma coisa não atrapalha outra? Se trazer conteúdo, armas, mapas, não atrapalha a deixar um jogo mais fluido, viável, por que, que não fizeram ainda? Porque faz mais de seis meses que a gente tá com problema no jogo. E problema, problema, problema, problemão mesmo. Problema que não dá para jogar. É, já não basta, gente, vocês, né? O pessoal aí, eu tô falando pra você, pra você que é o dono do jogo, pra você que representa o jogo. Pra você que, sei lá, vai procurar uma solução, cara. Tô falando aqui uma crítica construtiva. Eu tô aqui usando a, a, a forma que o meu canal tem como porta-voz do pessoal que não aguenta mais, né? Às vezes fala, ah, o pessoal não tá mandando suporte porque o pessoal não aguenta mais, manda suporte não é, é respondido com outra coisa. É, tem essa também, o pessoal tá muito... É, tá muito triste, tá muito, é, como é que eu, faltou a palavra, mas não tá satisfeito com o suporte também, porque às vezes ele fala de um assunto e, <laughs> e a resposta que vem pra pessoa é outro, nada a ver, tipo, tô com problema, tô com problema no FPS, aí fala assim, não, beleza, é, a gente já vai entregar suas caixas. É, direto o pessoal vem falando comigo, então o pessoal já, já tá cansado do, é, do mais do mesmo, né, mais do mesmo sempre. Então eu vou falar pra você, é, já não basta o Crossfire ter perdido bastante jogador, e que eu falo bastante é bastante mesmo, bastante jogadores para os outros jogos da concorrência, CSGO, tá aí o Zula aí, ó, tá chegando a milhão aí o Zula, o Battleground, né, o PUBG, o PUBG, o mobile, e também os jogos mobile, agora tem o Fortnite, tem o Call of Duty, tem vários jogos chegando aí, tomando toda a fatia, a fatia que o Crossfire tinha de jogadores, por quê? porque a empresa não está dando o devido valor para os seus jogadores. Tá, eu sei que tem um projeto em andamento, eu sei que tem o Crossfire HD em andamento, mas enquanto esse Crossfire não vier, enquanto esse Crossfire não, não tiver aqui disponível para a gente jogar, vocês não podem tratar a gente desse jeito, vocês não podem fazer pouco caso de nós jogadores. Vocês estão perdendo, olha, é, uma confiança, vocês estão deixando a, a, credibilidade de vocês caírem muito. Agora imagine, vocês deixando o Crossfire AL desse jeito, imagine o que os pessoal vão pensar quando chegar o Crossfire HD, ah, vai ser a mesma coisa. Não, gente, vocês têm que manter, manter. Eu sei que é difícil, eu sei que é empresa, tem que manter custo, tem que cortar gasto, etc. Mas pelo menos deixe o jogo viável, deixe o jogo jogável, galera. Deixa jogável, eu quero aqui fazer minha crítica em, em, como porta-voz de muitos jogadores aí que não aguenta, que não, não tem né, como se expressar, não tem como falar. Eu tô falando por eles e tô falando por mim também porque eu sou jogador. Eu jogo crossfire. Além de, eu, além de youtuber, eu também jogo. Eu sou jogador, cara. Eu já gastei dinheiro aqui também. Eu já gastei, já investi dinheiro aqui. Já peguei 100, 200 reais já coloquei nesse jogo. Eu nunca fui patrocinado desde quando eu comecei, não, galera. Tá? Então, queria colocar esse, esse desabafo aí, esse, esse, essa crítica, por favor. Atua, a, eu, foge a palavra, é tanto, sabe? É tanta, é tanta frustração que foge as palavras para poder dizer, porque a gente só quer um jogo, só quer algo jogável, a gente só quer respeito. A palavra é essa, a gente só quer respeito. A gente não é palhaço, a gente não é bobo, a gente só quer respeito. Ou vocês vão acabar de matar o jogo de vez, vocês vão perder todos os jogadores fiéis. Então, analisem, vê direitinho aí. Eu sei que é empresa, eu sei que vocês precisam do lucro, eu sei que vocês precisam mas não coloca essa reputação, essa fama de desleixado, de, de, de, uma empresa desleixada, não. Dá atenção para os seus jogadores, dá atenção à crítica, né? Claro, crítica construtiva. Como eu falei, tem jogadores né, tóxicos aí? Claro que tem, mas tem muito jogador bom, tem muita pessoa aqui, eu conheço bastante pessoa, até esse dia aqui, um rapaz falando, não, eu tenho 43 anos, jogo Crossfire, queria que você me ajudasse a upar a pasta, né? E até falando referente às pastas que eu upei aí, espero que tenha ajudado bastante pessoas, até pessoas reclamando, falando, soldado, já que você é isso, que, que você não ajuda seus inscritos mais? Mais do que eu tenho feito, cara, tem coisas que eu faço aqui que não convém ficar falando, mas não é só porque você não tá vendo, que eu não tô fazendo, cara. Quem é mais próximo de mim, os, principalmente os patrocinadores que tem meu contato, tem, sabe do meu dia a dia e sabe o que eu faço, o que eu tenho feito e que eu tenho lutado para o jogo tá bom, cara, mas não depende de mim. Não depende de mim, depende da empresa. Se os donos do jogo não fizerem alguma coisa, não adianta eu lutar, não adianta você lutar nem nada. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que o Corsário vai fechar, né? Falir não vai, porque pelo que ganhou não vai falir. Mas vai fechar, porque o pessoal vai deixar de jogar, vai migrar para jogo A, para jogo B, para jogo C. Porque infelizmente vocês fizeram isso, vocês estão assim, ó cagando e andando. Então, espero que, que tenha uma resposta, espero de, de verdade mesmo, porque já tá cansado, já tá aqui, ó. Ó, jogador de crossfire já tá aqui, ó. O pessoal não aguenta mais, o pessoal tá pedindo. Os jogadores de Crossfire estão pedindo para mim gravar outros jogos no canal. Estão pedindo para mim fazer live de outros jogos. Para vocês terem noção da, do, do, do, quão, do quão grande isso é, é dificultoso. E eu não, eu eu, eu sou o. Eu, eu crio conteúdo, né? Eu crio conteúdo. Eu, eu me sinto <laughs> mal, porque eu sinceramente eu não consigo gravar um vídeo, postar para vocês e fingir que tá tudo bem. Fingir que tá legal, fingir que tá funcionando. Não, tá aí, tal, tá, as armas DDB. Não dá. <laughs> Eu não, sinceramente, gente, eu não consigo. E eu tô falando isso aqui com toda a sinceridade do mundo. Vocês podem ver que eu tô falando sério, não tô brincando, não tô, né? É, com toda a sinceridade, quem me conhece, quem, quem acompanha o canal sabe, cara, eu sou muito verdadeiro no que eu falo, gente, eu não tenho medo de perder parceria, já falei aqui, já falei outras vezes, é, diferente do que falam por aí, né, que a gente é comprar, que eu, né, gente, eu vou falar de mim, né, que eu sou comprado, que eu sou baba-ovo, que eu sou vendido, pelo, <laughs> muito pelo contrário, amiguinho, você tem um, você tem um pensamento muito ruim de mim, porque quem sabe é que os inscritos que seguem, o pessoal que segue o canal sabe, cara, não tenho medo de perder parceria. Pelo contrário, eu prefiro é, ter o meu caráter, né? O meu caráter acima disso tudo, cara. Ter a dignidade, porque eu sou jogador. Além de YouTube, eu sou jogador. Eu jogo o jogo. Como é que eu vou falar, postar algo que tá bom, sendo que não tá? Como é que eu vou apresentar algo pra galera, sendo que não tá? Entendeu? Fica difícil, cara. Fica difícil. Por esse motivo tô fazendo esse vídeo, senão nem faria isso. Eu tava cagando e andando. Postava qualquer coisa aí pra vocês e, e, pronto. Mas não é assim. Não é assim, cara. A gente tem que, tem que abrir os olhos. A empresa aí, os desenvolvedores, equipe de suporte, de TI, Smile Gates, Z8 também que puder dar uma força. Cara, só isso. Só queremos soluções. Eu sei que demora, demora, mas até quando? Um ano para não arrumar um jogo? Eu creio que não leva isso tudo, porque é todo. É sempre a mesma. Não, estamos investigando, tamo, mas sempre a mesma coisa não muda, não melhora. Não melhora. Pelo contrário, a cada dia está piorando. Então que vocês tomem a decisão, que vocês olhem, que vocês analisem direitinho, porque do jeito que está, se continuar desse jeito, a coisa vai ficar feia, porque estamos perdendo muitos jogadores para outros jogos, estamos perdendo muitos jogadores que estão deixando de jogar, estão deixando de querer investir nas contas por causa do, do descaso que tem da parte de vocês, da empresa. Infelizmente é isso, cara. Infelizmente é isso. Eu conheço, eu conheço, converso, tenho, eu trabalho. De, tem muita gente que, que, que mistura as coisas. GM com, com o dono do Crossfire, etc. GM, gente, se vocês não sabem, eles são eles são funcionários, cara. Eles estão ali, tem coisa também que vai além do GM, que, que tem que resolver a empresa. Não adianta, o GM pega, é, é como se fosse, o GM, eles são, como é que fala? São o um ponto de contato, né, entre a comunidade e os donos do jogo. Então tudo que vocês passam, o GM passa pro GM, o GM vai e reporta pra empresa. Agora se a empresa não vai, às vezes até os coitados dos GMs aí... <laughs> recebem bronca sem saber o que, sem, sem, sem ser o culpado. A realidade é essa. Mas enfim, não estou aqui para defender e falar nada, só estou falando o que eu acho, né? O que eu acho não, o que eu vejo, né? Porque eu vejo a luta de muitos GMs aí também, né? Que sempre ajuda também, o, o que pode também, sempre dá o suporte aí para mim. Então, sou muito agradecido vocês, tá? Por tudo que vocês fizeram. Mas enfim, cara, é, é, é complicado, é complicado, é desgastante. Então, era isso. Eu sei que o vídeo está extremamente longo, eu não estou preocupado com view, não estou preocupado com, com, com audiência, não estou preocupado com, com like, não. Se você quiser deixar o like, beleza, que aí né, chega para mais pessoas. Se você também não quiser deixar like, você deixa o dislike. Enfim, vou nem pedir isso, fica, fica a critério de vocês. A única coisa que eu peço é que divulguem. Divulguem esse vídeo. Se você, se você for, né, puder traduzir esse vídeo aqui, colocar ele, a legenda dele em inglês. Eu vou até deixar ali, vou deixar a opção para poder legendar ele, tá? Quem puder aí, quem souber legendar ele todo em inglês, eu agradeço para que isso possa chegar. Possa chegar, porque a comunidade não aguenta mais, a galera não aguenta mais. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o nosso ponto de vista, espero que vocês escutem. Tá? Muito obrigado a todos vocês por, todo esse, por tudo que vocês fizeram. Mas tem que melhorar, porque não dá não dá. E perdoa, me desculpa aí os inscritos, me desculpa o pessoal que, que curte Soldado por estar tá postando um vídeo assim chato, por estar tá falando de algo chato que às vezes vocês também... Mas é, é, alguém precisa falar, né? Alguém precisa falar, tá bom? E com todo respeito, peço desculpa <laughs> se eu falei alguma coisa que por, por algum motivo se sentiu ofendido, tá? Mas tem que melhorar, gente, tem que mudar, assim não dá. Hashtag queremos, a gente quer respeito, só respeito. Só respeito. A empresa é grande do jeito que é, não pode se queimar assim por, por besteira. Então, resolvam. Escutem, escutem a comunidade, escutam, escutem nós, jogadores. Não falo como YouTube, falo como jogador. Eu como jogador, cara, cara às vezes não dá nem vontade de logar no Crossfire, a realidade é essa. Tanto minha como vários jogadores aí, representando vários jogadores. A realidade é essa. A gente quer respeito. A gente quer um jogo limpo, um jogo sem lag, ou pelo menos jogável, né? Hack vai ter, né? Porque sempre vai ter, né? Mas que pelo menos a gente consiga jogar, porque tá demais, tá difícil. Tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Quiser deixar seu comentário, deixa sua crítica aqui embaixo, a sua crítica construtiva, tá bom? Deixa aqui, o que, que você acha que tem que mudar, o que, que você acha que deveriam fazer, é, se você tem uma opinião, uma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos se unir aí, vamos ver, vamos tentar levar esse vídeo aí para os representantes, pro pessoal importante, ou sei lá o que, que vai acontecer a partir de hoje, sei lá. Mas do jeito que tá, não pode ficar, né? É isso, que todos com Deus, um grande abraço e lembre-se, porque ser... <laughs> porque ser gamer é uma guerra. Fui!